қанша пача литературы шинжен калас болсасын епінде чынжын литература шинжен калашын айша пача литература бол пиде чапылы асыл литература она ә, э, кашни писатель вчера имас урхла литература тогда хошчукне шамбек болады, э, Пускизем валли ширно сымақрана жардарақ, калашы, ну, ажабы жавали болдыр. Бұл үнде ку ажабы жа литературыне сума-суманы шеш болады. Ә, тенжере чи-чи нумай печетлеген кенегесен шинжен калас болсасын, тенжере иге кенегене тенже сумазывать, шабадывать. Иге кенеге Чинумай впечатленсе тухакан кенегесем икки. Бірі Библи, депір Андерсон юмахызем. Библиінде ол парламент үшін, э, ол кенегене бітім тенче печатлет. Андерсен мискер. Андерсон зірде бұшы пиде чаплы э, юмахшызем бұрсымақран. А тенче кымылат Андерсен юмахызене. Унда пиде пысық э, выртынлық пуртесі шутлады бебе. Ша выртынлыха ебе э, Астрид Лингерін тұхырвуны шыл тұлдарыны э, тілі шау якпай бейді пиде пысык статья шырнычы. Романын Астрид Лингерін пидіп кенегесіне буласа тұхмадивры. Я бұнда пірде балана түрек күшә үрінәді. Оның герой сәм Бұрым жылға пеппи. Амышы жүк, ашы дашта сүретхабы шул жүреп э, карсын темде хытлана темде тывать шемердет шавлать ашы десюк амышы десюк янсон волда жамбек мы на острове Садкрока телемелі ыры кінеге ажаса мүші ашыпе бұрнашы шук амышы менде балагу баребна шамбек мындуза илдем э, ондан сайылдем вол Унын шалда шәу дере асып бірге бирге галапха хальхи чи бызык юмақшы денебек. Унын чи пызык вайы, чи шалда пөдім хын ішіне барса барзадыраганы хірхенні. Шәу дере ажазыне юрады, шәу және он самахра тем хытланаган қарысына э, да ол суештере тедем дедібайт мына ялам ол сүлдетіп садырасы келет, пулжасы келет мұхтасы келет. ырласы келеді ол тіленмелі шалды э, ачапыча э, ачапыча хурлыхне курнеше шымар Ша ачапыча литературне шираганзем бізім кышт урхларах шинзем бізім хызем де ажабекрех түрек курнать Шамбек Эптулях Курабакшак, Ачапычавали Ширакан писатель индидеді. Бізем Пидер шалда вайбарса дараган ишава. Кышталан пулзасында, палақталанчы пулмала, керек хош писателінде. Варауын түрек шавьенделе суынады. Осы мақран ажабыжа сенже шырмазасында унын тенжи урхыла, хүделев тенжи. Ялам ол хундылашында гама. Бұл шавья бала. Ну, Андерсена илес болсасын он калабы сен юмаки сен чевашла гусярна, и пхаджачи сен етюрех, вырслах калама булдарады пха. Э, гадкий ученок, мен был. онда история Онда эдем шинжи, эдем шинжи, хой шинжен пулна оның э, ашы булну мене ату саплаган, а амоша кипечиваган булну, шавшем жері үсті вылажа, и был гений инде Андерсен. Вот шавна гура, шавчинчен жирать э, был. Вот, унун, вот педемпе шав илзе бурать. Андерсен, тем еще роман писатель. Я бы на романе не була, Зем, э, зем пачурхла я тінче вземшіне пықмас, ұлын пічік емақ вземшіне пықат. Ажа біча вале шырма мана хавасылы, ховыр анжақовда бол ша чуне дивдір десесің ажабы жа чуне дивдір десесің ша ажасын ашамыша чуне дивдір десесің унда менде бұзасын візен шамда чуна тивегені пулмала ша пиде и пиде хавасыла э, кнегереде вот асыр нингер шыпшамна давать пурде азыр пидем савынза э, кула кула вулашы қарылсын э, шинжен пепедлины чулок шинжен ауда шалда мілле шаға жазам камзем бізем. Вот ялан шам пеки булмалла. Ахал бол кулса ну кулны чухне, кулса хавашлы мендуны чухне, және юратны битесі сенемелі, юрадайыз, юрадать писатель шақсене. А ажал чоне бол вот пиде сизмеле. Она вот тюрех пелет. Тюрех пелет. А купире юратса жирай. Пелсе жирай. Вот шамбек пулмала. Вот ажал литературе калап бетха, эп мана пиде камалагать, ажа вот хамарын ыдарай ширны, ыдарай ширны пиде камалагать. Вот высен, э, высен пиде, э, тепре шир живра был засын, самохран. Она тілін меле кужара кужара ол пиде пуск преми дейлме булдарына. Вот шамбек. Ну, еп хам юрадады, ажапыча сен валеширма, еп ажисыне хисене юрадады. Вот хам хош бірмізене, хышпыр ман иге кине кине кайран шау жерге бір лех жерге бір кушарза бамалла пульча жерге бирин кушарза бамалла пульча везе мына вырсла кушарашынча шамбай мына э, кушарза забадым шав жухнех туядын епхалына вырсем балли кушарадым пала урхла литературуна кирсе гаядын урхла э, э, кунда был мискерле каламалла пирин эпер пиден нумай хощухне, пирым бурывыл была, бала, эпер пиде ебанат пор хамыр чилхебе. Вот пиде э, шығыл-шығыл дуза бұрат, шүлзізем шыбілдеде, шекайығы чевілдеде, шау пире эпер шамда кірзе гаят бұр. Шам. Вырсен калгал бұрат литературы, умбегех візем мынду маще кыржыгай маше бізен калгал масштабе урыхлах урыхла вара шам чухне вали ша сем туны чухне бізен вали юрыхла полны чухне еп тюрех улыштарма пучлады міншін десесен сен вырыссен мілле урыхларах сен, урыхла вот ол пиде войзары пиде сезенет э, шау ерге бірліктен чухне посрочник сем туны чухне айхи шаплагарачы айхи шаплагарачы чеваш сен э, антологине поэзия поэзия антологине ючерзем э, вали турза посрочник сем кужарны чухне айхи галачы пирін хошпырсывы не мен де юлмас Вот. Э, э, э, вара болунда пөдім нумайдарақ кірде шынче чеваш совещесене вара калачи ни менде юмаз. Вот тыдын задыра чеваш чілкі шынче гына шамбе шыңғырдадат міндіват. Пердем бірде кам бурать пейді вайла. калачи вот шесть хоть агульчанла хоть шветла, кирек хожанды кирек мәнчілге дебе гений. Унда шамбек талан шамбек кирлі. Ағал дейді, вара ол, аға, менсене, ол плечі, шәзін міле юсамалыне, вара чываш поэдісі нумайдара кечірдесі, хой, шанты улштарзаларачы. Хамыр поэдсен, сыввезіне хой ұлштар улштарачы, на ол интереслырахты вашынчы. Еп шутладыпта уйрымлық паллах бұр уйрымлық балақ бұр, бұрысен бізен білі қаламалы. Ебір, вот, акумбекта да акумбек ябала да бур вырыссе эпир хамыр вали гына ширны бек вырыссем бізен бізен тебле асыллық бур бізен тінже вали бек шураши бара бізен урхла бізен башта бурхла бұл сізінет вот ну бізен геройзем де кыштурхларах Вот. Чамба палафал чываш жылге тілінмелі хитре жылге, вайлы жылге, ну, епкаладып меншігіне, ол э, калаври э, пурнышта ажабы жада бұл кал-кал динамична динамично ұрсағалажасын.